Тема 729. Нейлоновые ошейники для собак. Просматривая периодически ходовые товары на ЕЦ, я подыскиваю рукоделие, которое доступно в исполнении всем и результаты которого можно продавать везде, что в своем городе, что через интернет, что за рубеж. И вот вчера нашла очередной такой товар, с которым справится даже тот, кто не держал в руках ни одного рукодельного инструмента, хотя нужно хоть чуть-чуть уметь делать строчки на швейной машинке. Это не те ошейники, которые продаются в некоторых собачьих магазинах, они слишком скучные и однообразны. Хотя конструкция одинаковая, и фабричные ошейники можно использовать в качестве образца. Я говорю об индивидуальных ошейниках, которые могут существовать в единичном экземпляре, или в ограниченном исполнении. При этом они такие милые, так умиляют хозяина собаки, что он готов ждать несколько дней, пока его заказ придет из интернет-магазина. А разница между фабричными и рукодельными ошейниками в том, что в рукодельном варианте поверх нейлоновой ленты прошита лента с милым, или забавным, рисунком. Все составные части этого ошейника можно купить отдельно и соединить вместе в любой комбинации. Из чего состоит нейлоновый ошейник? 1. Основа – нейлоновая стропа, нейлон ебдинг. Точно не знаю, как по-русски будет звучать слово «ебдинг», но на сайтах рукодельников это слово звучит именно как стропа. Купить нейлоновую стропу можно, например, в интернет. В магазине Magog.ru, по цене от 5 до 11 рублей за метр, цена зависит от ширины стропы, продается мотками по 25, 50, 100 метров. 2. Поверх нейлоновой стропы пришивается, бесцветными или другими нитками, рипсовая лента, риббон. По-английски риббон переводится как просто лента, но посмотрев на сайты рукодельников, я увидела, что именно репсовые ленты, картинками, используются для подобного рукоделия. Репсовую ленту вы можете купить либо в местных рукодельных магазинах, либо в интернет-магазинах, например, рукоделие Гуйон ПНЗ.ру, либо на ярмарке мастеров, Левимастер.ру. Судя по всему, мастерицы с яем покупают эти ленты в Европе, потому что меры длины считают ярд. Английская мера длины равные 91 см. И ленты эти намного красивее тех, что продаются в наших российских магазинах. У российских рукодельников такие ленты стоят примерно 35 рублей за ярд. Если вы сами найдете иностранные магазины, продающие такие ленты, сможете покупать для себя дешевле. 3. Для изготовления нейлонового ошейника вам еще понадобятся пластиковые пряжки застежки, пластицу и чкраляся бочкля. Купить их, наверное, можно у китайцев, например, через алиэкспресс.com. Получится примерно 50 рублей за одну штуку. 4. И металлическое кольцо, Елдет Диринг, для соединения. Ошейника с поводком. Его, наверное, тоже у китайцев можно купить. Вот таким образом, запасясь наборами репсовых лент, разноцветными нейлоновыми стропами, такими же разноцветными пластиковыми застежками, которые по цвету можно не согласовывать с нейлоновой стропой или рисунком, так будет даже интереснее, и металлическими кольцами, можно собирать у себя на коленках самые разнообразные ошейники для собак. Качество такого ошейника, практически фабричное, а сборка, ручная, то есть индивидуальное и неповторимое. Если вы скажете, да на аллеях пресс уже и так все есть. Я отвечу, точно таких ошейников там нет. Потому что не будут китайцы подбирать желтую картинку с машинками к красной нейлоновой стропе и синей застежке, фантазии у них не хватит, и делать каждый ошейник в единичном экземпляре. Кто надеется на китайцев, да ради бога. А в это время рукодельники, мало с ними знакомые, делают подобные ошейники и продают их на ЕЦ каждый день по 10 штук. Например, вот эта рукодельница, ЕЦ.ком барра шоп барра дайдак десиганес цоня чьи ошейники я как раз и привела в данной статье в качестве примера. Она их делает уже 6 лет и за это время продала около 19 тысяч штук по 15-17 долларов, Сами посчитайте, сколько это выходит в день в штуках и в долларах. Будут ли покупать такие ошейники в России? А почему нет? Российские любители животных не хуже. Зарубежных любят своих собак и стараются и одеть их по-нарядному, и украсить по возможности. Пока я искала информацию по этим мошенникам, встречала на форумах сообщения, как они заказывают их у рукодельников и готовы ждать несколько дней изготовления. Не хотите продавать в России, продавайте за рубеж. Будут ли покупать такие ошейники у россиян за рубежом? Я нашла украинского рукодельника, ec.com barra shop barra cholardirect чей рапорентесис который делает кожаные ошейники, не такие, как описаны в данной статье, но такие же красивые они у него еще именные. Этот рукодельник продает свои ошейники на ЕЦ 3 года, и у него более 11 тысяч продаж. Это ли не доказательство того, что неважно, кто делает собачьи ошейники, откуда их шлет и сколько дней они идут до получателя. Главное, чтобы они были красивые, качественные и по приемлемой цене. Поэтому если вам еще не по силам шить востребованные женские сумки, рюкзаки и эстетичные кожаные браслеты, можете взяться за нейлоновые ошейники для собак.